はい岡本です今日はレトロトリッピンという曲をやりますこれは1970年代のジャズフュージョンとりわけハービー・ハンコックの超名曲と言われるカメレオンに影響を受けました影響は受けましたがパクってはいません Guys, I'm performing Retro Tripping today, which draws influences from 1970s jazz fusion. In particular, Harvey Hancock's groundbreaking work, Chameleon, Thank you. てなわけですよ皆さんどうですかこれ